mimi nimetembea na wewe wakati ulikuwa unahitaji ndugu wa kutembea na yeye. Mimi nataka nikuambie rais, kwa miaka nne na nusu umetutesa, umetuangaisha. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mheshimiwa ndugu yangu rais, mimi nataka nikuambie umetufukuza kwenye makamati ya bunge, umevunja chama yetu ya Jubilii, umetuita majina tangatanga, umetuita wezi, umetuita takataka. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu rais, sisi ambao unatuangaisha, sisi ambao unatutesa, sisi ambao unatuita majina sijui takataka, sijui wezi. My friend, sisi ndio tulitembea na wewe Kenya mzima, tukapiga magoti tuombe ili kesi ya Hague ipotee. Mheshimiwa Rais, sisi ndio tulitembea na wewe hata safari ya Hague, wengi wetu walienda na wewe mpaka kwa heki. Viongozi wengi wa makanisa ambao unawaita majina saa hizi ndio walipiga magoti wakatuombea, ndio kesi ya Hague ikapotea. Tafadhali ndugu yangu rais, usiwaite majina viongozi wetu wa kanisa. Nakuambia my brother, majina, sijui takataka, sijui wezi. Sisi ndio tulitembea na wewe Kenya mzima, tukakutafutia kura, tukapanga Kenya hii mpaka ukakuwa rais, tukakupigia kura mara tatu. Sisi ambao unatudhulumu, sisi ambao unatufiga vita, sisi ambao unatutesa, mimi nataka nikwambie, mheshimiwa ndugu yangu rais, sisi tumeona yale umetufanya, lakini kwa sababu sisi ni wacha Mungu, sisi tumekusamehe. Sisi rais, tumekusamehe na tumekuachia Mungu. Sisi ndugu yangu rais, tumekusamehe. Umetuangaisha, umetutesa, umetufanya yote, lakini we have forgiven you na tumekuachia Mungu.